पिंटू पिंटू सारे बात सारे बात डिजाइन डिजाइन पिंटू सारे बात सारे बात सारे बात डीजे पिंटू सारे बात सारे बात सारे बात DJ, DJ, चिंटू सारे बात सारे बात